රාශිචක්‍රයේ සත්වන රාශිය ලග්නාධිපති ශුක්‍ර හෙවත් සිකුරු ග්‍රහයා වූ තුලා ලග්නය. තුලා ලග්නේ මිනි ආයුබෝවන්. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ 2022 වසරේ අවසාන භාගය කියන්නේ අපි කියමුකෝ දෙවන අර්ධයේ පළවෙනි මාසය. එහෙම නැත්නම් වසරේ 7 වෙනි මාසය වූ ජූලි මාසය ඔබගේ ලග්නයේ තුලා ලග්නයේ කොහොමද කියනවා කොහොමද කියනටත් වඩා ඔබගේ තුලා ලග්න හිමියන්ට ජූලි මාසය යහපත් ලෙස ගත කරන්නේ කොහොමද? සුබ දේවල් සුබ කරගනිමින් අසුබ දේවල් සුබ කරගනිමින් මාසෙම සුබ කරගන්න විදිය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේක ලග්න පලාපල සාමාන්‍ය ලග්න පලාපල කතනට එහා ගිය දෙයක්. ඒක වැද කියන්න ඕන. දැන් ලග්න පලාපල අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඕන තරම් තියෙනවනේ මේ මේ මාධ්‍යවල ගියත් YouTube එකට ගියත් පත්තරේ වුණත් ලග්න පලාපල තියෙනවනේ. නමුත් ඒතර මමත් ඒ ලග්න පලාපල විතරක් කියන වැඩක් නැහැ. මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ඔබට සුබයි මේ දේවල් අසුබයි. අසුබ කියද්දි කලබල වෙන්න එපා. ඒකට කේන්ති ගන්න එපා. අසුබ දේවල් කියන්නේ මෙන්න අසුබයි. අන්න මේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න. එතකොට ඒ අසුබ දේවල් සුබ වෙනවා. අන්න ඒකයි ඇත්ත කතාව. එහෙනම් අසුබ කියද්දි බය වෙන්න එපා. එහෙනම් සුබ දේවල් සුබයි ඊට පස්සේ අසුබ දේවල් අපි සුබ කරන්න විදිහ කතා කරනවා. එහෙනම් සියල්ල සුබ වෙනවා. නෝක තමයි කතාව. ඒක නිසා මේක පොඩ්ඩක් සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාපල කතනට වඩා පොඩ්ඩක් එහෙට එහාට ගිය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අකමැති අය ඉන්නවා ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. බහුතරයක් දෙනා මේ ක්‍රමයට කැමතියි. මොකද හේතුව අපිට ජ්‍යොතිෂ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? ජ්‍යොතිෂයේ වැදගත්කම තියෙන්නේ අපිට ඉදිරියේදී වෙන්න තියෙන දේවල් දැනගෙන ඒවට ප්‍රතිකර්ම සහ උපක්‍රම යොදමින් ඒවල නරක දේවල් වෙනස් කරගනිමින් යන්න තියෙනවා නැත්නම් ඉදිරියේදී වෙනවා කියලා දැනගත්තට වැඩක් නැහැ නේ. නම් වෙලා වළක්වන්න බෑ නේද? අපි වැස්සක් වහිනවා කියලා කලින් දැනගත්තොත් අපිට කුඩයක් අරන් ගිහලා බේරෙන්න පුළුවන්. වැස්සෙන්නොත් එමේ ඉන්න පුළුවන්. ජ්‍යොතිෂය කියන්නේත් ඒකයි. මේ නරක දෙයක් අසුබ දෙයක් ඉස්සරහට වෙනවා. ඒක දැනගත්තා එහෙනම් අපි ඒක නොවෙන්න වග බලා ගන්න. කල්පනාවෙන් සහ වැඩ කරන්න තියෙන ප්‍රතිකර්ම. පැහැදිලි? එහෙමනම් වැඩි වේලාවක් නොගෙන මොකද මේ ජූලි මාසෙ තාමත් විශේෂිත මාසයක්. හේතුව සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරු ග්‍රහ ගමන් කීපයක්ම සිද්ධ වෙන මාසයක්. මොකද බුධ ග්‍රහයත් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මාරු වෙනවා. බුදමාරු දෙකක් මේ මාසෙ තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඒකයි තවත් විශේෂත්වයක්. සිකුරු සාමාන්‍ය පරිදි මාරුවක් තියෙනවා, රවි මාරුව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඊටාමත්ම විශේෂ දෙයක් තමයි මේ වක්‍ර ගමනේ ගමන් කරන සෙනසුරු ශනි ග්‍රහයා මකර රාශිගත වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම ගුරු ග්‍රහයා වක්‍ර ගමන ආරම්භ කරනවා මීන රාශිය තුල මේ ජූලි මාසය තුල. ඒක නිසා මේ ඊ타මාත්ම විශේෂිත මාසයක්. ඉතින් අපි බලමු මේක තුලා ලග්න හිමියන්ට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ මාසය ආරම්භ වෙද්දී තුලා ලග්න හිමියන්ගේ ලග්නාධිපති සිකුරු බුද සමග ඔබගේ බාධකස්ථානයේ වූ අටවැන්නේ තැන්පත් වෙලා තමයි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. ඒත් එකම කේතු ග්‍රහය පළමෙන්නෙත් ශනි ග්‍රහය පස්වැන්නෙත් ගුරු ග්‍රහය හයවැන්නෙත් කුජ රාහු හත්වැන්නෙත් රවි ග්‍රහය නවවැන්නෙත් චන්ද්‍රයා දහවැන්නෙත් ඉතින් තමයි මේ මාසය ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් මේ මාසේ දෙවෙනිද වෙද්දී බුද ඔබගේ නවවැන්නට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන කතා කළොත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මේ මාසේ ආරම්භය මේ මාසේ ආරම්භ කියන්නේ පහුගිය මාසේ ඉඳන්ම මේ තුලා ලග්න හිමියන්ට යහපත්කම් තිබ්බ යහපත තිබ නමුත් මානසික පැත්තෙන් පොඩිපොඩි බිඳ වැටීම් සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් බිඳ වැටීම් තිය කොයි වෙලෙත් ඔලුවට මොකක්කෝ ප්‍රශ්නයක් අහ යන දෙයක් හරි ඔලුවට බද දෙනවා. අන්න ඔය වගේ හරි මානසික පීඩාවගන්න තුලාලක්න හිමියෝ හිටිය අන්න මේ කාලසිම්මව තුළ ඒ පේ පීඩාව පීඩාකාරි තත්වයක ඒක රැකියාවට හෝවා ගෘහ ජීවිතයට හෝයවා සෞඛ්‍යයට හෝ හැම අතින් ඔබට බලපෑමක් වුණා. ඒකනේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ තනි වෙලා කියන හැඟීමක් ඔබට මේ පහුගිය විශේෂයෙන් මේ ජුනි මාසේ මුල කියන්නේ ජුනි මාසේ මුල සිටම දැනගෙන දැනුණු දෙයක් කියන්නේ ඇත්තම කතා කරොත් මැයි මාසෙත් අග භාගයේ ඉඳන්ම පොඩ්ඩක් ඔබට ඔය මානසික පීඩාව දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ඒ తත්වය ඔබට මේ ජූලි මාසේ දෙවෙනිදාන් පස්සේ බොහෝ දුරට හැබැයි එකපාර නෙමෙයි ටික ටික ටික ටික අඩු වෙලා වුණ මානසික සුවය තරමක් දුරට ලැබෙයි. මාසේ මැද වෙද්දී අතිශයෙන්ම යහපත් ලෙස ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ මේ తాවකාලිකව තිබිච්ච ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. නමුත් ඒක අතික ලෙස ඔබට මනසට බලපෑවා. ඒක ආය කතා දෙකක් නැහැ. කියන්නේ අසනීප වෙන තරමටම සමහරක් අයට මේ මානසික පීඩා තුරාලක් නෙමෙන්න බලපෑවා. දැන් එන්නේ ඒකෙන් මිදීම ලැබෙන කාල සීමාවක් විශේෂයෙන්ම ඔය කියන කාල සීමාවේ මාසේ මැදක් වෙද්දී ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න ගනී මානසික පීඩා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔබ රැකියා කරන ස්ථානය තුළ ඔබගේ ඔබගේ අර කොච්චර බලපෑම් මාවත් ඔබ කොහමර ජන්මය ගැට ගහගෙන යනවා. ජන්මි ගැට ගහගෙන පොඩ්ඩක් යන මොකද මේ පහුගේ කාලසීමා තුළ අර ඔබ පොඩ්ඩක් මේ අදහිරමත් වනේ මේ ඔබට විටින් විට වටපිටාවෙන් පීඩාකාරී තත්ත්වයන් හින්දා ඒක හින්දා මේ මේ පහුගිය මාසය තුළ ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වය තරමක් දුරට වෙනතරට චූට්ටක් කඩාවැටීමක් සිද්ධ වුණා තුලා ලග්න හිමියන්ට. අන්න ඒ తত্ত্বය ජූලි මාසයේ දෙවෙනිදායින් පස්සේ අතිශයම වෙනස් වෙනවා. ඔබට යහපත් වෙනවා. තද බල ලෙස ආය ඔබට අන්න තිබිච්ච තත්ත්වයට අර ටිකක් ගිය නොවැම්බර් මාසයෙන් පස්සේ අර තුලා ලග්නමේ පොඩ ඔලු උස්සගෙන ආවනේ. අන්න ඒ තත්ත්වයට ආය එන්න බුල මේ తాවකාලික පසුබැසීමක් මේ මැදේ නම් තිබිච්ච ඒ තත්ත්වය ඉවරයි. ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වය නැවත ඔබේ උත්සාහය තුළ ඉහළ නන්වා ගන්න පුළුවන් මේ ජූලි මාසයේ මැද වෙද්දී ඔබට ඒ පැත්ත යහපත් කරගන්න පුළුවන් මේ රැකියා ස්ථානයේ තුති පිට බාධාකාරී තත්ත්වෙන ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික ඈත් වෙලා යයි. ටිකෙන් ටික ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා ඔබට ඔන්න වෙනතට වඩා රැකියාව එපා වෙලා තිබ්බනම් ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා ඔබට එතන වැඩ කරන්න හිතෙයි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට රැකියාව මාරුවීමක් බලාපොරොත්තු වුණා නම් රැකිය ස්ථානයේ වෙන තැනකට යන්න දුන්නා වෙනත් රැකියාවක් කරන්න තිබ්බනම් ඔන්න මේ කාලය සීමාව තුළ ඒටත් යහපත් කාලයක්. ඔන්න ඔබට කැමති රස්සාාවට මෙච්ච දසක් ඔබ කර අකමති රස්සවන්න කැමති රස්සාාවට යන්න පුළුවන්ගෙන කාලයක් තුරාලක් නහිමියන්ට මේ කසේත ඒවගේම සමාරහිතයනම් මේ රැකියාව අත ඇරල ව්‍යාපාරයක් කරන්න හැබ ඒදට හොඳයි කාලේ නමුත් මම පොඩි උපදේශ දෙන රැකියාව අතහැරින්ට එපා එක පාරම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න ඒක තව ගෙදර කාගෙ හැරි උදවුත් අනුව ව්‍යාපාරණපට ටික දසක් කරයද ව්‍යාපාර ස්ථාවරත්තක් ඇතිවෙද්දි රැකියාව අතරන්න මොකද නැත්තං ඔබට හදිස්යර් මේ ව්‍යාපාරයක් කියන දෙයක් මේ පටන්ගත්තු සැනින් ඔබට යහපතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒක නිසා ලාභ ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ව්‍යාපාරය ලාභ ලබන්න තත්ත්වයට පත්වන තුරුවත් ඔබට ආදායම් මාර්ග නොතිබ්බොත් ඔන්න කඩා වැටීමක් වෙනවා. අන්තිමට ව්‍යාපාරය යොදපු දේලොත් ඔබට පුද්ගලික වියදම් සඳහා යොදා ගන්න සිද්ධ වෙවි. අන්න එතකොට ව්‍යාපාරයත් අසාර්ථක වෙවි, රැකියාවක් නැති වෙවි, අර අතේ තිබි සල්ලි ටිකක් නැති වෙවි. අන්න ඒක නිසා ව්‍යාපාරයේ ලාභ ලබන තත්ත්වයට ආවට පස්සේ ඔබ රැකියාව අතහරින්න. එතෙක් රැකියාව අතහරින්න එපා. මොකද ව්‍යාපාර ආරම්භයේ මේ කාලේ හොඳයි. නමුත් ඔබට මේක ලාබ ලැබෙන් කොහොමත් කාලක ඒක මෙම ජෝතිශ්‍ය නෙමේනි පටන් ගහ කිටෝපසනෙන් ඒ පලදාව ලැබෙනවන් ලැබෙන් නෑ එකට කාලයක් යනවා එලෝලු හිටවොත් ඔන්න දවස් හතලිස් පහක් පණහක් ඇද්දී ගොයන් හිටවොත් ඒ වගේ මාස තුනක් වගේ කාලයක් යයි අනිති ඔය වගේ ඒවට තියෙන ව්‍යාපාරලත් එහෙම තියෙන පටන් ගත දැනින් ලාබ එන්න හැ ඒක නිසා අර මේක තිය දීර්ගව කිව්වේ ඒ මෝඩ ක්‍රියාව නොකර ඔබ රැකියාව කරන ගමන් නැත්නම් තවත් ව්‍යාපාරකින් ව්‍යාපාරේ මාරු වෙනවා ඒ ව්‍යාපාරෙත් අත්නුහැර කරන ගමන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් අත ගන්න. එතකොට ඔබට කාලයක් යද්දී ඒ ඔබගේ නිදහස ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ රැකියා ස්ථානය තුළ ඔබට මං කිව්වේ ආදායම් තර වෙනවා. ඒත් එක්කම අර මෙච්චර දසක් ඔබ මේ අර අකමැත්තෙන් ගිය ඔබ ගොඩාක් නිවාඩු ගත්තා පහුගිය කාල සීමාව තුළ. ආ ඒවා ඔක්කොම මගහැරලා ඔබට වැඩකටතු කරයන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර ගැන කතාකරොත් අරම කිව්වගේම යහපත් ඔබ අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම ඔබ හිතන්ද මේ වෙලාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම අර සුළුසුළු ලාභ බලාගෙනවත් අවද අවදානම් ගතර කමන්නේ අවදානම කියලා දෙයක් නැත්නම් ජීවිතේ අභියෝග කවදක්වත් ජය ගන්න බෑ අපි අවදානම බාර ගන්න කැමති නැහැ කියන්නේ අභියෝග බාර ගන්න අකමැති කෙනෙකුට කවදාකවත් ජීවිතේ ජය ගන්න බෑ. ඒක නිසා අභියෝග බාර ගන්න නමුත් උපක්‍රමශීලී වෙන්න. මොකද අර ඔබ දැන් ව්‍යාපාරයකට මුදල් යොදවනවා නම් ඔබගේ අතේ තියෙන සියලු මුදල් යොදවලා ආයෝජනය කරන්න එපා. සුළුවෙන් පටන් ගන්න ව්‍යාපාරය. ඒතර කොටසක් ඔබේ අතේ තියාගන්න ඔබගේ හදිස්සියට අවස්ථා ආවොත් කියන දේ නම් ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාර අලුතෙන් පටන් ගන්න ඉන්න අය ඔබ අතිශයම සැලකිලිමත් වෙලා සැලසුම් සහගතව වැඩක් කරන්න. කරන දේ ගැන හොඳට හොයාගලා බලන්න. හොඳට ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න හොඳට ඒ ගැන දැනුම අරගෙන ඊට පස්සේ වැඩේට බහින්න. ඒත් ඒ කිසිම ආකාරයකින් වෙන්න බෑ. ණය වෙන්න නම් යන්න එපා. දැන් තුල ලග්න හිමියෝ පහුගිය වසර ගාණක් ණය වෙලා වෙලා වෙලා මිරිකන ඉඳලා ඔන්න දැන් පොඩ්ඩක් ඔලුව උස්සගෙන එන කාලෙනේ. අන්න මේ කාලේ ආදායම් තත්ත්වය මම කියන්නේ ගිය මාසෙ චුට්ටක් කඩා වැටුණා කියලා. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් දැනෙද්දී ඔබ ණයට පෙළඹෙන්න බලනවා. මේ ණය නොගෙන ඔබගේ සැලසුම් සහගතස ඔබගේ ජීවිතය ගත කරන්න උත්සාහ කරන්න එතකොට මේ මේ සුළු කාලයක විච්ච ගැටලුව ඉක්මනිම මිදීම ලැබෙන පුළුවන් නැත්නම් ණය වුණොත් ඔන්න තව මාස දෙකක් විතර මේකට කාලයක් යාවි ඔබට ඒකෙන් ගැලවෙන්න. නිසා ඊ타මාත්ම කල්පනාවෙන් තුලා ලග්න හිමියෝ වැඩ කටයුතු කරන යහපත් කාලය. නමුත් අරමගේ අනවශ්‍ය මානසික පීඩනයකුත් ඔබගේ ඔළුවේ තියෙනවනේ හැම දෙයකම. ඒක නිසා ඒ තුල ඔබ පොඩ්ඩක් අර මේ මානසික නිදහස උදෙසා මෝඩ වැඩ කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒ වගේම අර මෝඩ උද්දච්චකමක් ඔබේ ඔළුවට එනවා. අන්න ඒක නිසා මේ වෙලාවේ ඒක හරි පැහැදිලි ඔබ විඳින ඔබට තියෙන පීඩාව ගැන අමුතුවෙන් මට කියන්න අවශ්‍යනයක මට දැනෙනවා එක මට තේරෙනවා. ඒක නිසා එය දම් මේ කියන දෙයෙන් ඔබ බුද්ධියෙන් හසුරෝලා තව කීප දවසත් දරාගෙනට එතොට හැමදේ වෙනස්සේ ඉන්න ඒත් ඒ කාලය තුළ ඔබ මෝඩඩ කරන්න යන්න එපා එච්චරයි කියන් තියෙනෙට ඒත්තක මේ ගෘහ ජීවිත විවාහ ජීවිතය ගැන කතාකරොත් මේ කාලසිම තුළ මේ විශෂමගේ රාහු හත්වන්නේ තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා එතකොට ඒතකම ඔබගේ සිකුරු බාධකස්ථානයේ ඉන්නවා. එතකොටම පුජත් දැන් ඔන්න හත් වෙනට පැමිණලා ඉන්න ඔන්න ඔයාගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔබ පොඩ්ඩක් අන් අය ගැන කලකිරීමක් ඇති වෙන ඔබ කියමු අපි කියමු ඔබගේ පවුලේ අය හෝ වේවා දැන් ඔබගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය හෝ වේවා ඔබගේ සැමියා බිරිඳ හෝ වේවා නැත්නම් ඔබගේ පවුලේ අනිත් අය හෝ වේවා ඔබත් එක්ක වැඩියෙන් හවුලෙන් වැඩ කරන කට්ටිය ඒ කියන්නේ පිරිස ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැන හෝ වේවා හිතවතුන් යාළුවා ඔට කල කිරීමක් ඇතුන මට මේ කවුරුත් නෑ මම තනියම තම මං මේ හැමෝ වෙනුම වැඩ කරනවා. නමුත් මං වෙනුවෙන් කවුරුත් නෑ. තනියම මම තනි වෙලා අන්න ඔය වගේ එකක් ඔබට දැන් පහුගේ සෑනත් කාලේ දම දැනට ගත්තා. ඔන්න ඔයදේ හේතුකොටගෙන ඔබ පොඩ්ඩක් මේ අර අනිත් අඇත් එක්ක අර බහින් බස්වීම් ගැටුම් ඇති කරගැනීම් අර හිත රිදන වචන එලියට පිට කරගැනීම ඔන්න ඔය වගේ දේවල් සිද්ධයනවා. මේ తాවකාලික ගැටලු කාරී තත්ත්වයක් නෙමේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ తాවකාලිකව තියෙන කාලය සදාකාලික හිත රිදීම් ඇති කරගන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඔව් ඇත්ත ඔබට දැනෙන ඔබ තනි වෙලා ගලන්න ඔබ නමුත් එහෙම හිතන්න එපා. ඔවුන් ඔබට ඒක නොදැන නොපෙන්වට ඔවුන් ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. ඒකන බයෙන් ඔබට ඒක දැනෙන්න ගනි. පසුව එතකන් එහෙනම් ඔබ ඒ දෙයින් නැතුව ඔබ තනියම ඉන්න උත්සාහ කරන්න. හිතේ තියෙන කලකිරීම වේදනාව තනියම දරා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේ වෙලාවට හිත එක්කාසු වෙන්න යම් කිසි ආකාරයක මොන හරි භාවනාවක් කරන්න නැත්නම් ගීතයක් අහන්න නැත්නම් චිත්‍රපටියක් නරඹන්න ඒත් ඔය වගේ දෙයක් කරලා හරි අර කාත් එක්කවත් බයින් බස් වෙන්න ගැටුම් ඇති කරගන්න යන්න එපා මේ කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම ඒක ගොඩාක් දුරට මේ ජූලි මාසේ පුරාම ඔබට ගැටලුමක් එයි. අර මං කිව්ව මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වයට අඩුවේ. නමුත් තව පොඩ්ඩක් අර මේ දුරදිග නොහිතා අනත් ඇතක බයිම් බස්වීම් ගැටල්ලුක සාධීතත්ව නැතිකර ගැනීම් නම් මේ මාසය පුරාටම විශේෂෙන්ම ලබන මාසෙත් මැදක් වෙනකම්ම පවතීවි. එනිසා මේ මේ චූටි චූටි කාලසීමවල තුළ කලබල නොවී ඔබ ඔබගේ කටයුතු කරගෙන යන්ඩ ඔබට එය යහපත්තනකට ගන්න ගන්ඩ වැඩි කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. හින්ද කලබල විය යුතු නැහැ. එතක මේ ප්‍රේම සම්බන්තා ගැන කඩදා වුණොත්නම් මේ කාලසිම තුළ ඔන්න ඔබට තුලාලක්නමට විශේෂම මේ පෞගේ මාසින්දම් ඔබට දැනෙන අරන්තියන ඔබගේ මේ පෙම්මතා පෙම්බතිය එච්චර දැන් ඔබට නැහැ එයා වෙනස් වෙලා අන්න ඔහොම දේවල් දැනවානේ දොබට හරි වෙනස් මෙයාට වෙන සම්බන්ධකමක් ඇති වෙලාද හරි සැකයි මේ මං ගැන නැහැ නමුත් කාර බවුලයි කියලා කියනවා නමුත් බලන් යද්දි එච්චර කාර බවුලත් එකුත් නැහැ අනිත් තැන්වලදී නෑ මං මාත් එක්ක වැඩ කරලා විතරයි ඒ කාර්ය බහුලත්වය නොය වගේ දේවල් ඔබට දැනෙනවා නේද? hina වෙන්න බයක තමයි. ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. මෙන්න මේ තත්ත්වයක් මං කිව්වේ මේ මාසයේ පුරාවට ලබන මාසයේ මැදක් වෙද්දි මේ සියල්ල ඒවත් නැති වෙලා ඔන්න ආය අර ආකර්ෂණය කියන දේ ඔබට ලැබෙවි. පොඩ්ඩක් අර ඔබගේ ඔබ සහ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඔබ හිතන දේ නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය වෙනත් සම්බන්ධකම් ඒ වගේ දේවල්ට පිටින් තියෙන දෙයක් තියෙන මේකද හැමෝටම යම් කිසි නරක කාල සීමාවල් වෙනවා හැමද වෙලේම එකම දෙයක් මත ඉන්න බැහැනේ අන්න ඒත දැමකොද මේ තුලා ලග්නේ පොඩ සංවේදීනෙන් තුලා ලග්නේ හිමෙන පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වුණත් තදර දැනෙනවා ඒත් එකම ආදරයට පෙරේතයිනේ තුලා ලග්නේ හිමියෝ සිකුරුගේ ලග්නයන් ඉතින් පොඩ්ඩක් බණමාලයි වගේ දැන තොට ඉතින් හිත හිතන හිතර දැනෙනවා මේයා මං ගැන හිතන්නේ මම දැන් හරියන්නේ මම මෙතනින් අයින් වෙලා මගේ හිත හදාගන්න වෙන ක්‍රමයක් හොයාගන්න නැත්නම් මට වෙන බැඳීමක් ඇති කරන්න අන්න අහවල් කෙනා මෙහෙමයි මට මෙහෙම කැමතියි වගේ මං එතනට යන්න ඕන ඔය වගේ අර ශනික ශනික හිත සතුටු කර ගැනීම උපක්‍රම හොයන්න හිතට තද්ද බල ලෙස දැනුම් දෙනවා පහර දෙනවා හිතට යන්න මෙහෙම කරන්න කියලා මනසත් එක්ක අන්න ඒ තත්ත්වයන් ඇති කරගන්න එපා මොකද අර හොඳ කාලේදී ඔය පොඩි පොඩි උත්පත්ති ඇද්දී අර ඔබට වැදගත්ම ඔබගේ බැඳීම් ටික ඔබට අහිමි වෙලා තියෙන ඉඩ තියෙනවා එහෙම වුණොත්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉවසන චුට්ටක් එහෙම රණ්ඩු වීගෙනදී ඔබ ඉවත් වෙන්න. ඔබට ඔබ හරි හෝ ඔබ වැරදි. නමුත් ඔබ හරි වුණත් ඔබ නිහඬ වෙන්න මේ කාල සීමා තුළ ඔබට බැඳීම ඒ තරම් වටිනවා නම් බැඳීම් වටින්නේ නැත්නම් ඔබ කැමති දෙයක් කරලා ඒක බිඳුනට කමක් නැත්නම් ඕන දෙයක් කරන්න. නමුත් ඔබට මේ බැඳීම වටිනාකමක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඒක ගෘහ ජීවිතත් අදාළ සැමියහා බිරිඳ පෙම්වතා පෙම්වතට නෙමෙයි සැමියහා බිරිඳටත් අදාළයි. අනිත් අයත් එක්කත් අදාළයි. ඔබට ඒ වටිනාකමක් තියෙනවා නම් ඔබගේ ඉවසීම අත්‍යවශ්‍යමයි මේ ලාවේ තුලා ලග්නෙට. මොකද මේ මේ ලාවේ තුලා ලග්නෙට මේ ජූලි මාසේ වෙන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ මානසික ගැටලුකාරී තත්ත්වය තමයි එන්නේ. ඒකත් තරමක් දුරට මේ ජුනි මාසේ තරම්ම නැති වේවි. නමුත් අර ඔබේ හදිසි කලබල වීම ඔබගේ ජුනි මාසේ නම් ඔබ පොඩ්ඩක් කොච්චර මේ ආවත් පීඩා තදබල ලෙස ආවත් ඔබ ඉවසුවා. නමුත් දැන් පීඩා අඩු වුණත් ඔබ දැන් ඉවසන අඩු වෙනවා මේ ජූලි මාසන්නේ ඉවසීම මේ මාසෙත් එක හමාර රැකගන්න එතකොට මේ සියලු තත්ත්වයන් පහවයයි ඔබ ගැන වටනාකම නෑ කියලා කියව මිනිසුත් ඔබ වරිනවා කියලා කියයි. අන්න එදා වෙනකං ඉවසන්න තුලාලක් නෙහිමියෝ හදිස්ති වෙන්න එපා. ඔබ ගොඩක් දේවල් උරමත දරාගෙන හිසමත දරාගෙන ඉන්න දක්ෂයෙක්නේ. හැම දෙම අර සමබර කරන්න බැලන්ස් කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙන්නේ ඔබ. ඒ නිසා අන්නේ ඔබගේ ගුණය මේ වෙලාවේ උපරිමෙම පෙන්වන්න. එතකට තුලාලක් නමියන්ට පුළුවන් හැම දෙම සාතක මොකද සුල්ලු දෙයක්ේ තියන්නේ සුල්ලු වනාට මානසක පීඩාවකිනද වැදගෙන තියෙන ගැටලුව සුළු නැහැ ඒ හරි එක හැබැයි එහෙම කියලා ඒ අතෑර ගණ්ඩත් එපා එත්තකම අධ්‍යාපන කටතු ගැන කතාකරොත් තුලාලක් හෙම මේ කාල සීමාව තුළ හැත්තරම පහුගිය මාසය තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් එක එක වෙන වෙන හේතු මත කම්මැලිකම හේතු මත අධ්‍යාපන කටයුතු කඩාකප්පල් කරගත්තනේ තුළ ලක්නෙමියෝ විශේෂයෙන්ම පුංචි දරු දැරියෝ. අන්න ඒ తত্ত্বය තරමක් දුරට මොකද ඔබ මේ බුද්ධියෙන් තොර වැඩ කරේ. ඒත් බුද්ධියෙන් තොර වැඩ කරේ ඒ ඒ නිසා ඔබට ගොඩක් පාඩු සිද්ධ වුණා අපහසත් විඳිනවා සමහරක් වෙලාවට. ඒ නිසා දරුවෝ මම මෙතනින් එහාට විශේෂයෙන්ම මේ ජූලි මාසේ 12 වෙනිදාන් පස්සේ ඔබට තරමක් දුරට අර අධ්‍යාපනයේ එපා වෙන තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරයි. අන්න ඒ දේවලට බාහිර දේවලට වැඩිපුර ඇලවුම් කරන තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරයි. ඒ තත්ත්වේ නම් මගේ හරගන්න මොකද මේ වෙලාවේ ඔබට අධ්‍යාපනයට හොඳයි. ඔබට අධ්‍යාපනයේ හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ විහිං ඒ කලාකප්පල් කරගන්න එපා. අන්න ඒ තත්ත්වය තමයි පෙන්වන්නේ. මොකද මම කිව්වේ හැම දෙයකම වගේ ගිය මාස තරම් ඔබට මේ ප්‍රශ්න නැහැ. නමුත් අර ලොකුවට ප්‍රශ්න විඳින්න විඳින්න හිට වගේ එක අතහැරලා මේ සුළු ප්‍රශ්නත් ඔබ ලොකු ප්‍රශ්න කරගන්න කාලයක් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ තුලා ලග්න මේ දරදරිය අධ්‍යාපන ලබන වයසේ දරදරිය ඉන්න දෙමව්පියෝ මේක අහන් ඉන්නවා නම් දරුව ගැන ගොඩා කල්පනාකාරියන මේ වෙලායේ දරුවගේ මනස ටිකක් එහෙ මෙහෙ දුවන්ඩ උත්සාහ කරනවා ඒගැන්නේ අර හුද කලා වෙලා ඉන්ඩ වගේ බලයි තරමක් දුරට. එතකොට ඒත ඒ තුළ එයා වැරදිවලට පෙළඹීම හැකිය වෙනකට හෝ පෙළඹෝගෙන හෝ ඇය පෙළඹෝ ගැනීම හැකියාවක් පෙන්නුම් කන කාලසමට දෙමාපය විශේෂ පෙළගමත් එන්න මේ තුලාලක් නෙමි දරුවඉන්නවන. එතකම උසස් අධ්‍යාපනය හදාරණ තුලාලක්න හිමියන්ට මේ කාල් සීමා තුළ ඔන්න හොඳ කාලයක් ඔබට අර හැබැයි මේකයි මෙතනදත් ඔබ අර බාහිර දේවල් අතාරින්න වෙනවා. මේ වෙලාවේ ඔබ ඔන්න විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු නම් වැඩි අධ්‍යාපන කටයුතු නැත්නම් විදේශගත පාඨමාලාවක් හෝ යම්කිසි අධ්‍යාපන කටයුත්තක් ලංකාවේ ඉඳලා හදාරන්න ඔබ බලාපොරොත්තුන මේ කාලසිමතුල ඔන්න හොඳ කාලයක් ඔබට මෙච්චර කාලයක් බාධා වී තිබි තත්ත්වය වෙනස් වේවි ඔබට විදේශගත වෙන්න හැකියාව ලැබේවි ඒ නිසා මේ වෙලාවන් ඒවට අවශ්‍ය කරන සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි ඒ සියලු දේ සකසලා ඔන්න රිලැක්ස් වෙන්න වැඩේට වැඩේට බහින්න ඔබට පුළුවන් ඉතින් මේ ওই වගේ තත්ත්වයක් තියෙන ඉතින් අපි ගත්තොත් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔබට මේ වෙලාවේ හර්දය සම්බන්ධයෙන් පෙනහල සම්බන්ධයෙන් පුංචි පුංචි ගැටලු කාර්යතත පුංචි ගැටලු නෙමෙයි ඒවා දැනට පුංචි පසු කාලෙන ලොකුවෙන්ට ඉඩ තියෙන නිසා දැම්මම එකට පිළියම් යොදන්න අර නියපොත්තෙන් කඩන තියෙන දේ පොරෙන් කපන තියෙන බව හැමදාම කියන්නේ අසනීප කියන දේ තත්ත්වෙන් එතනදී පැහැදිලි වෙන්න අපිට යම්කිසි ආකාරයෙන් පුංචි පුංචි පපුවේ වේදනාවල් අතේ වේදනාවල් දැනේවි ඔළුව පොඩ්ඩක් අර හිරි වැටෙන ගතියක් තද බර ගතියක් දැනේවි දැනටත් දැනෙනවා නේද ඒක නිසා විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න යායකට අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා ළඟම ඉන්න වෛද්‍යවරයාට මේ දේ කියන්න එතකොට එයා ඔබව හරි කෙනා ළඟට දාලා ඒ දේට මුලින්ම ප්‍රතිකරමය දැමකද මේක ජීත කාල්ටෙන් බලපාන රෝගයක් කරගන්නතු දැම්මම අනිවාරයම ප්‍රතිකර්ම යොදන්න මේ වෙලාවේ ඔබ ඉතින් මේක මේ විදෙස්ගත ඇත් අහනාව අපිට මොකක්ද ගෙන මේ කියපු කාරණා සියල්ලම පොදුව කියප විදෙස්ගත වනා කියලා ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න හැ. නමුත් මේ විදෙස්ගත වෙලා ඉන්නට මේ කාලසිමා තුළ ඔබගේ මේ ආදායම් පසනන් තද බල ලෙස වැඩි වෙනවා. ඔබ මේ වෙලාවේ අනිතිකු සියල් අතහැරලා ඉපේ මුදල් ලිපේම කියන දේ පමණක් හිතලා වැඩ කටයුතු කරන කාලයක්. මෙහෙමයි. එතනදී වරදක් නැහැ. නමුත් අර ඔබගේ ප්‍රියයන් ඔබට මගහැරෙන නොදී ඔබේ කටයුතු කරන් යනවනම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේ වෙලාවේ ඔබට ලැබෙනවා නම් මේ ලැබෙන කාලේ වැඩිපුර ලැබෙන මානුෂික ලෙස නෙමේ, නීති විරෝධී ලෙස නෙමේ, යහපත් ලෙස උපයන්න. කොයි විදිහට හෙව්වත් ලැබෙන නිසා බොරුවට නරක විදිහට නරක පාරවල් ගිහිල්ලා හොයන්න ඕනේ නැහැ. හරි පාර ගිහිල්ලා හොයන්න උපයන්න. ඉතින් පිළියම් වශයෙන් කතා කරොත් මේ මාසේ පළවෙනිද මම හැමදාම කියනවා හැමෝටම කියනවා මේ මේ වැදගත් කාරණා ඔබ සූර්ය උදාව වෙන වෙලාව හොයාගන්න පුළුවන් පළවෙනිදා හෝ දැන් මේ වැඩසටහන හදි පළවෙනිදා පහුවෙලා තිබ්බොත් ඒ ඔබට ඊළඟ දවසක් හෝ යොදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ලබන මාසේ පළවෙනිදා උනත් කමක් නැහැ හැකි ඉක්මනින් ඒ දේ කරන්න ඔබට පුළුවන් ඔබ ඉන්නේ මොන රටේ මොන ලෝකේ මොන නගරයක හිටියත් ඔබට පුළුවන් ඒ ඔබ කරන දවසේ පළවෙනිදා කියමුකෝ එදාට සූර්ය උදා වෙන වෙලාව කොහමද හොයන්නේ දිනය ඔබ ඉන්න රට නගරය ගැහුවාම Google කරා සර්ච් කරාම ඔබට හොයන්න පුළුවන් සූර්ය උදාව කීයටද දාට වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔය මාධ්‍ය හරහත් කොයිලෙත් කියනවා. අන්නේ සූර්ය උදා වෙන්න පැයකට එකමාරට කලින් නැගිටලා හොඳට පිරිසිදු වෙලා ලිප දාලන මේක දර ලිපක් යන වඩා හොඳයි. නැතිම කෙනෙකුට නම් ගෑස් ලිප හරි කමන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාවේ ඉන්න අයට නම් දර ලිප් නැති ගයක් හොයන්න තමයි දැන් නේද? දැන් මිනිස්සු එකට හුරු වුණානේ. ඒක නිසා කමන ගෑස් එක හරි කමන්න ඒක සුදු කිරි බතස් සකස් කරන ඔබම කරන්න අවශ්‍යනය ඔබේ ගෙදර කෙනෙක් කරක එක එකතු වෙලා හරි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක අනුභව කරලා ඔන්න සූරය උදාවෙන්න කලින්. ඔබ ඔබගේ කවබන් කොලයක් කරගන ලියන්න ඔබගේ මේ මාසේ එක ජූලි මාසයකම ජූලි මාසය ඔබට ඔබ ඇස්තමේතුක ඔබ බලාපොරත්තුන විය දම්මනාද ඔබට කියල ොද හිතන්න පුලන පහුගේ මාසතර ද ආහාර සඳම පුරන කියාවී ගමනාගමට පමණක් කියාව අවෂ සදාම පනක සියලු දේට දාලා ඉතිරි කරන්නත් කිය හරි දාන ලොකු ගානන්නෙමේ ඔබට දරන්න පුළුවන් ගානක් ඉතිරි සඳත් දාලා ඕක එකතු කරන එක තුර ඔබට එනවා මේ මාසතුර ඔබට අපේක්ෂිත තල වශයෙන් ආසන්න වශයෙන් වියදම කොච්චරක් වෙයිද කියලා. ඉතිං සූරය උදාවන වෙලාවේදී. ඔබ සූර්යා උදාවෙන දිසා බලාගන්න යහපත් ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. මේ තමා මට මේ යහපත් ලෙස ජීවත් වෙන්න මේ මාසයේ අවශ්‍ය කරන වියදම්. ඉතින් එහෙමනම් මම මේ සියල්ල මම කරන රැකියාව තුළ ව්‍යාපාර තුළ නැත්නම් වෙනත් කරන ක්‍රමවේද තුළ හම්බ කරගත යුතුයි. ආදායම් ඉපිය යුතුයි. එනම් මට මේ දේ සපුරා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවා. මේ ලෝක සියල්ල රඳා පවතින මේ සූර්ය කිරණමතන එක විද්‍යාවටත් අදාළයි සියල්ලට අදාළනේ. එහෙනම් මේ සියල් ලෝකයේ සියල්ල රඳා පවතින මේ සූර්ය කිරණ මතින් යහපත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න මට මෙය සලස්වා ගන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා. ඒ තුළ ඔබ තවත් යහපත් ලෙස කියන්න මට පමණක් නොවේ මේ ලෝකේ සියලු දෙනාට අවම වශයෙන් මේ බඩගින්නවත් නිවා ගන්න ලැබේවා කියන මේ යහපත් සිතුවිල්ල විශ්වයට මුදාහරින්නේ වෙලාවේ ඒ වැදගත් වෙලාවේ ඔබට මේකන විහිලුවක් වගේ දැනෙවි දැන් කරලා බලන්න ටික දවසක් හරි කරද්දී ඔබට පැහැදිලිවම තේරෙයි සියල්ල වෙනස් වෙන හැටි ඇත්ත වශයෙන් මොකක්ද මෙතන තියෙන දේ කියන එක අපි අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මේ සියල්ල අපි අත්හදා බල්ලා කියන්නේ ඊට පස්සේ මම කිව්වට පස්සේ දහස් ගණනක් ඒ දේ කළා සාර්ථක වෙච්ච අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගෙන තියෙන නිසා මේ දේ කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම උදෑසන අවදි වුණාම රාත් නිින්දර පෙර හැමදාම මේ උපරිම විනාඩි 20ක් යයි. සූර පිරිත, චන්ද පිරිත, මෝර පිරිත, කන්ද පිරිත ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජන කරන පුරුද්දක් වශයෙන් උදේ නැගිට්ටාම රාත් නිින්දර පෙරයි. ඔබට හිතාගන්න බැරි ලෙස ඔබ හැමදේම ආරක්ෂා වෙවි. ඔබ සියලු දේ සාර්ථක වෙවි. කරන්න ටික දසක් කරලා බලන්න. අකමැත්තෙන් හරි ඔබට විශ්වාස නැත්තත් ඒත් කරලා බලන්නකෝ. ඉබේම හැමදේ වෙනස්සන හැටි. තවත් පැතෙන් තම හැම දාම කියන ඔබට මේ ග්‍රහ දෝෂ ඉවත් කර ගන්න නම් ගාහෙන්ගෙන් තියෙන නරක බලපෑම අයිත් කරන සාර්ථකම ක්‍රමයේදී මර්ධන ක්‍රියාවල් කියලා. මර්ධන ක්‍රියාවක් මම හැමදාම කියලා දීලා දෙනවා දන්නේ නැතියට මේ කියන්නේ. ඔබ මාසයක දවසක් තොරණ එක වේලක් निराහාරව ඉන්න ඕන. ඒ වේලේ බඩගින්න ඉන්න ඕන. ඔබට බඩගින්න දැනෙන්න ඕන. හැබැයි ඔබගේ ආහාර වේල කන නැති කෙනෙකුට දෙන්න. එයාගේ බඩගින නිවන්න. සතෙකුට හරි කමන්නේ නැද විදේශගත ලයිනට දෙන්න කෙනෙක් නැත්නම් සතෙකුට හරි කමන්නේ නැ දෙන්න. දීලා ඔබ බඩ කෙනින් ඉන්න. ඔබගේ ඔබට කෑම් පාසල් 100ක් දෙන්න පුළුවන් වුණත් ඒ 100 ඇතුලේ ඔබගේ ආහාර වෙල තියෙන්න ඕන. ඔබට දැනෙන්න ඕන දෙන දේ. මම මෙයාට දුන්නා ඕන දැන් මම බඩගින්න දැනෙනවා. මේ එයා දරාගෙන හිටව බඩගින්න නේද. එහෙනම් මට මේ ඒ තියෙනතර අකුසල් දේවල් ඔක්කොම මේ මර්ධන ක්‍රියාව තුලින් අපිට මේ හැමදේම වෙන්නේ කුසල අකුසල් මතනේ. කුසල් කරද්දි දැනෙන්න කරද්දි ඒ අකුසල් ඇත්තටම අහෝසි වෙනවා. මේ දේ කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම ඔබ පුරුද්දක් වශයෙන් හැකිනම් ඔබගේ නිවසේ ව්‍යාපාරස්ථානයේ ඔබ ඉන්න තැන නිතර ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය ඇහෙන්න සලස්වන්න. ඒක ඔබ අවධානය යොමු නොවනට කමන්නේ නිතර ඇහෙන්න සලස්වන්න හැකි හැම වෙලෙම. කරලා බලන්න ඔබටත් පුදුම ආකාර දෙයක් සිද්ධ වේවි. මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඒක නිසා දැන් වැඩි කාල වේලාවක් ගන්න. එහෙමනම් ওই සියලු දේ කරලා මේ ජූලි මාසය අති සාර්ථක කරගන්න ලැබේවා කියලා තුලා ලග්නෙමි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තුලා ලග්නෙමි ඔබට තෙරුවන් සරණයි.